大家好，这里是波波 Chinese。今天我们讲解 HSK 五级阅读部分。男孩很小就失去了母亲。男孩，我们的主人公很小，很小就是小时候就失去了母亲，就么么了，是连在一起用的。 已经的意思哈，已经某某了。已经某某了的意思，母亲失去了母亲，失去母亲是没有妈妈的意思，没有妈妈的意思。 孩子很小的时候已经没有了妈妈，父亲一天做着几份工来维持两人的生活。父亲，爸爸，一天一整天做着几份工作工。离合词连在一起用的，做工就是打工的意思，工作的意思。但是做工一般是指辛苦，很辛苦的工作，劳动力很重。 这样的工作我们叫做工，做着几份工，这个份是量词。一份工作、两份工作、三份工作，我们普通一普通这个一般一个人只会有一份工作，但是有能力的人可以有两三份工作哈。做着几份工来维持两人的生活，维持生活这四个字连在一起用。 维持是动词，保持的意思。维持生活这四个字的意思就是通过什么工作继续生活的意思。比如说，呃，老师是教汉语，嗯，来维持生活。哎，你们有的人是这个，呃，在公司工作维持生活，对吧？来是通过的意思，哈，通过。 什么来维持生活？维持两人的生活，哈，爸爸就是一天做着很多个小的工作来维持两个人的生活，所以他的脾气变得很不好，脾气不好，脾气就是性格的意思，哎，这个人常常生气，哎，就是脾气不好。但是如果这个人啊，每天都很高兴。 你跟他说什么，他都不生气，这个就脾气很好。变得很不好，变得程度不语，哈，变得程度不语，那就是说明爸爸以前脾气是好的，嗯，但是因为这个打着好多好多份工，做着很多份工作，所以脾气变得很不好，哎，有一个变化。 每天父亲四点下班回家后总要睡上三个小时。爸爸是几点下班啊？四点，四点下班，回家后总要总是常常比常常程度更深的一个程度副词，基本上百分之九十百分之九十以上会发生的事情就总要睡上四个小时，呃要睡上三个小时，要。 磨磨上几个小时，要动词上几个小时，这个语法经常用哈。就是这个动作需要持续多长时间？比如说，要睡上三个小时，就需要睡觉三个小时的意思，睡三个小时的觉。那么我们一般呢，这个在中午十二点到一点呢。 要休息上一个小时，哎，那么像比如说，你每天呃要学习十分钟的汉语，你可以用这个语法，要学上十分钟汉语，哎，这样用就可以了。就是爸爸下班以后呢，每天要睡上三个小时，睡三个小时，再赶去上八点的晚班，再是然后的意思，然后赶，赶是动词哈，赶是什么意思呢？ 时间很紧，没有时间，所以快速的做某件事情，我们叫赶。比如说赶公车、赶飞机，因为飞机和公车不会等你，它时间到了就走，所以你没有时间了，你给你得赶快跑去坐公共汽车。这种动作我们叫赶啊。然后爸爸也是这样的。 睡了觉以后呢，要赶去上八点的晚班，赶去就是快速的跑着，哎，很着急的，上八点的晚班，上班上晚班，晚上上班，我们叫上晚班；早上上班，我们叫上早班。所以这八点是早上的八点还是晚上的八点？当然是晚上的八点哈，再赶去上。 八点的晚班，一般在工厂才会有这样的一个时间安排。儿子总是很乖，乖是什么意思啊？乖就是听话，很善良，不给别人添麻烦，这个叫乖。一般用在孩子身上，嗯，孩子很乖，或者是宠物小狗、小猫很听主人的话，我们就说小狗很乖，小猫很乖。放学后会直接回家，放学就是下课的意思哈，下课以后。 会直接回家，直接副词。不做别的事情，只做一件事情，马上做这件事情。哎，不做别的，只做这件事情，我们叫直接，就是下课以后呢，不去别的地方，马上回家，是这个意思。从不在外边玩，从不在外面玩耍，从不，从以前到现在，不做什么事情，我们叫从不。 从的后面一般接的是否定词哈，从没、从不都可以。就是从以前到现在没有发生过的事，我们叫从不。比如说，我从不吸烟，我从不喝酒，哎，就是我从到以前到现在没有做过这件事情。在外面玩耍，玩耍的意思就是玩，一样的玩耍就是玩的意思，玩也可以，两个发音玩、玩都可以。在父亲回家之前。 在磨磨之前连在一起用，哎，在磨磨之前就在这个事情发生的前边，在这个事情发生的前面，哎，在父亲回家回来之前，儿子已经在家开始学习了，已经磨磨了，连在一起用哈，连在一起用的，已经在家开始学习了，就是爸爸回家。 之前爸爸还没有回家的时候，儿子已经在家里面学习了。天气很冷，哎，那天天很冷，哎，天冷，就天气很冷。父亲推开门，发现儿子居然不在家。爸爸推开门，推开门就是打开门的意思。打开门，发现，发现是。 中国人经常用的一个动词，这里的意思是指看到、察觉、发觉的意思。嗯，看到儿子居然不在家，居然副词，居然是副词哈。这个居然的意思就是说，没想到，没在自己的预料之中，没在自己的预想范围。我们都说居然啊，比如说这个人不努力。 哎，居然通过了考试，就是没想到啊！啊，我每天努力的运动，居然还很胖。哎，是这样子用的。不在家，就是爸爸打开门的时候看到儿子不在家，居然的话就是很吃惊了。爸爸，啊，没想到，累极了的父亲生气的想：累极了，累极了。哎，这个磨磨急了。 非常的意思哈，累极了就是非常累的意思，极了也是程度副词，前面可以接形容词，比如说高兴极了、贵极了都可以，就是非常高兴、非常累的意思。累极了的父亲生气的想，生气了哈想，等他回来一定狠狠的揍他一顿。等孩子回来一定一定就是百分之百不会出意外，狠狠的狠狠是什么？ 用力的意思，非常残忍，很用力，不会可怜他的，揍他一顿，揍谁一顿，连在一起用哈，揍就是打的意思，a 揍 b，a 打 b，妈妈揍我，妈妈打我，一样的哈，揍他一顿，量词哈，一定就是肯定啊，用力的打孩子。 于是倒头睡去。于是是连接词，在这连接上下文的，哎，可以理解为所以或者是然后。哎，倒头睡去，倒头睡，倒头睡这三个字呢，经常连在一起用。倒就是倒下、躺下的意思，头就是我们的头了哈。睡就一个描写的动作，就马上就躺下就睡了。七点闹铃响过，闹铃是什么？ 我们手机里面都会有这个闹铃的这个声音，每天早上，嗯，七点或者是六点的时候，你们会有什么样的声音呢？那老师的是这个声音，嗯，所以或者是手机来电，就是这个声音哈，这个就叫闹铃，响过，响过，响是动词。 声音发出声音的意思，哎，我们人说话，这个声音发出声音，我们叫说，对吧？哎，说话说，但是动东西物品发出声音，我们叫响。七点闹铃响过，就已经响过了，儿子还没有回来，嗯，孩子现在还没有回来。父亲觉得明天一定要收拾他，哎，爸爸觉得明天一定，刚才说了，百分之百不会出意外，要收拾他。 收拾哈，在这里有两个意思。收拾呢，以前我们学习的时候呢，是指打扫整理的意思，对吧？收拾房间、打扫房间、整理房间是一样的。这个收拾后面接场所词的时候呢，收拾就是打扫整理的意思。但是后面接人的话，这个收拾就是打教育的意思。嗯，一定要打孩子，一定要教育孩子的意思。 嗯，a 收拾 b，爸爸收拾孩子，就爸爸教育孩子，爸爸打孩子的意思。当他推门而出，推门而出，推门而入，哈，这四个字是连在一起用的。推门就打开门而出，然后出去的时候，哎，当呢嬷嬷的时候啊，当他推门而出，哎，他打开门出去的时候，发现儿子坐在。 昏暗冰冷的楼梯上，哎，发现发现，刚才说了看到的意思。看到儿子坐在磨磨上，这是连在一起用的哈。坐在沙发上，坐在楼梯上，坐在椅子上，坐在桌子上，坐在地上，哎，昏暗昏暗是什么意思啊？昏暗是光线很差，照明很差，很昏暗，看不清楚。 这个叫昏暗，一般晚上，哎，这个没有太阳的时候，我们街上或者路上都很昏暗。冰冷，冰冷是什么？没有温度的，很冷的。楼梯，楼梯是什么？名词。我们每天都要坐电梯，从一楼到五楼，我们就坐电梯；一楼到二楼，我们就什么？走楼梯。 哎，一楼到二楼走楼梯，一楼到三楼也是走楼梯。哎，不停哈气来温暖已经冻得通红的小手，不停，一直的意思。哎，一直哈气，哈气是动词。冬天的时候做的一个动作， <sighs> 从嘴巴里面。 跑出这个温暖的气体，这个叫哈气。只有冬天天气冷的时候，我们才会哈气。夏天的时候，我们不会哈气。哈，来是通过的意思。嗯，温暖，温暖，温暖可以是形容词，也是动词，在这就是动词哈，在这就是动词，哈气来温暖已经冻得通红的小手，冻，动词，从水变成冰。 这个动作我们叫冻，哎，冰箱这个制动系统对吧？冷冻系统这个就是冻哈，冻的这是程度副呃程度补语哈，冻的通红的小手，通红一般我们指的是皮肤皮肤的颜色变红了，我们会说通红。一般我们会撒谎、紧张或者天气冷或者发烧的时候，我们的皮肤就会通红，对吧？ 哎，这个通红的小手，小手就孩子的手，不停哈气来温暖已经冻得通红的小手，就一直哈做这个动作，把自己这个已经冷的非常冷的很红的这个手，把它温暖起来，是这个意思，就不停的哈气来温暖已经很冷的小手。你怎么不回家？ 怎么在这儿是为什么的意思哈？你为什么不回家？爸爸有些吃惊，吃惊就是惊讶，不理解，不理解。这个时候我们就叫吃惊。对不起，爸爸，我没有带钥匙。哎，没带钥匙，钥匙是什么？开门的时候，哎，钥匙对吧？开门的时候我们都会有，嗯，但是现在大家都用密码锁，都没有钥匙了哈。 没带钥匙，就孩子没有钥匙，你不会敲门吗？敲门连在一起用的哈，敲门是什么意思？敲这个动作哈，只要发出声音。敲敲后面可以换其他的名词，比如说敲桌子，哎，敲键盘，这个就是敲键盘，对吧？只要是用手发出声音，我们都会说敲，嗯。 敲门吗？你不会敲门吗？书都念到哪里去了？哎，念书哈，离合词念和书是连在一起用的，就是读书的意思，读书学习的意思，念书读书。根据语法，所以就把这个念换到后面了。都念到哪里去了？哪里？书都念到哪里去了？哎，这个意思是什么？你怎么这么不聪明？ 你怎么不聪明？你怎么这么笨？哎，是这个意思。你不是学习了吗？为什么你这么笨？为什么不聪明？是这个意思。爸爸的嗓门开始提高，嗓门，嗓门是什么？嗓子疼，这个嗓子就是我们说话，我们说话一定是用嗓子说话的。没有嗓子的话，我们会没有声音。感冒的时候，我们嗓子疼，就是嗓门，嗓门开始提高，提高嗓门。 提高嗓门连在一起用的，就是说声音很大，声音很大，提高嗓门。所以重要的事情说说重要的事情，我们一般要提高嗓门。嗯，父亲的嗓门开始提高，哎，父亲的声音变得很大。您每天都只睡一会儿，哎，只。 多很少的意思，只睡一会儿，一会儿的时间是很短的意思，哎，就是睡的时间很短。我不想打扰您休息，打扰是妨碍的意思哈，给别人添麻烦就叫打扰。A 打扰 B 干什么？比如说我现在正在学习，外面很吵，外面打扰了我学习，可以这样说哈。我想等您出门的时候再出去，哎，等再连在一起用的。 等后面接动词，在的后面也接动词，就是这个动作实现了之后，然后做这个动作。等您出门的时候，就是你出去了以后再进去，我再进来。等和在，等后面接动词，在的后面也接动词。哎，比如说我们等十八岁以后再喝酒。哎，等十八岁以后再喝酒，就十八岁到了十八岁之后呢，我们才可以喝酒，是这个意思。好。 到这儿呢，整篇文章就已经结束了。我们来看一下问题：父亲的脾气为什么不好？爸爸性格为什么不好啊？A A，因为爸爸很劳累，劳累就是很累、很辛苦的意思。B，因为儿子不听话，不听话是什么意思啊？不听话就是。 不乖的意思。C，因为父亲没有工作，哎，这个文章的开始就已经说了，爸爸有好几份工作，对吧？一天打几份工。因为儿子不学习，哎，这个文章里面，嗯，不是这么说的，对吧？哎，文章里面不是这么说的。我们来看一下，爸爸是因为什么脾气不好的？脾气变得不好。 父亲一天做着几份工来维持两人的生活，所以他脾气变得不好，是因为什么？劳累，这才是正确答案。哎，因为劳累，父亲变得不好，这不听话不是哈？你看，在这儿已经说了，孩子很乖，儿子总是很乖，很乖就是很听话的意思，对吧？嗯，而且下班以后就回家学习，就开始学。 所以正确答案是 A。七十二。父亲为什么想打儿子？爸爸为什么要打儿子啊？A，因为儿子成绩不好。哎，成绩不好是什么？学习不好的意思，学习不好。哎。B，因为儿子不在家。嗯，不在家。B，因为儿子不睡觉。D，因为儿子说谎。说谎是什么意思？啊？ 说假话的意思，不说真话，明白了吧？就是说谎。正确答案是什么？B。为什么？爸爸怎么说的？啊，父亲推开推开门，发现儿子居然不在家，嗯，而且七点钟了，儿子还没有回来。 儿子还没有回来，所以爸爸想揍孩子，想打孩子。好，正确答案是 B。七十三，通过阅读这篇文章，我们可以知道什么？哎，通过这篇文章呢，我们能知道什么？A，儿子非常爱父亲。B，这个父亲不合格。不合格是什么意思啊？很差的意思。 不好，是这个意思哈。父亲这个父亲很差，不好。儿子做错事情了，做错，不对的意思，不对。儿子做错事情了，就是儿子有失误，儿子做的不对。D 儿子感冒了，没有说他感冒。正确答案是什么？A，因为儿子什么？ 儿子怎么回答的？我不想打扰您休息，不想妨碍您休息。我想等您出门的时候再进去。外面很冷，但是孩子也不敲门，嗯，一直在外面等，等他爸爸醒了以后，他才进去，因为他不想打扰爸爸休息。好的，这就是今天学习的 HSK 五级的阅读理解，你理解了吗？再见。